Então vamos iniciar mais o vídeo. Tá? Porque hoje é dia de trollagem. Não esqueci o nome de vocês. Então é bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar falar meus pais é aqui. Meu irmão tá jogando. O que, que eu fiz? um esse delicioso aqui, ó. Minha cozinha do amor. Quem conhece sabe. O que eu vou fazer? Vou aproveitar. Falei com ele que ia gravar um vídeo com ele. Ele aceitou vou gravar um vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer, vou dar pra isso aqui pra ele provar. E vou falar que vou esperar ele. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Vou dar pra ele provar falando que é um teste. Pra ele provar. Vamos lá. pra dar um vermelho. que, que é isso? O que, que é isso, jogo. Pra você. Pra você. Pra você provar. Que frescura. O que, que é? O que, que é? O que, que é? O que, que é isso então? Hã? Não é. Pouca pessoa errada. Blazer. Não é. Então prove, prove. O quê? Cadê? Tem que cortar esse aqui, velho. O Dudu mal caiu já. já, já o Dudu já caiu muito, já, já caiu morto, Dudu. viu o gosto. É meu. Que porra. Não? Hum. É Caralho, tá é doido? eu gosto de doce. Muito doce. Prova aí. Ué, é doido, Suca puro. Desgraça! Suca puro, né? É doido, quando é o café. Vai um pouquinho pro meu pai, sobrou muito. Dá pro pai, ela também. Vai pro meu pai. É doido, tá aqui. Vai, prova isso aqui. prova. Tá doido? Isso aqui é... Prova. Não é possível provar. É mel. É mel. Aham, sei. Aham, sei. Não, prova mais. Já provei, já. Prova mais. Já provei, pai. Não, prova mais. Prova mais aí. É o quê? Prove. Não, deixa meu pai provar. Acabou? Acabou. O doce bem. Acabou. Isso aí é estimulante natural. Estimulou nada ainda. Na minha terra, Recife, turma usa o Viagra, mas também tem a catuaba, a gigibirra e o pau-ferro, que faz o efeito melhor. A língua, a língua. Vou esperar agora. Daqui a meia hora eu volto. a segunda vez que ele fica ali também, né? Dessa vez, ele se protegeu, porque não o Soleil abriu o braço, queria tomar um Williams. Deixei sanduíche ali. Hoje com gente, tá o é Corinthians perde. O Corinthians recebeu o São Paulo 14 vezes na Foram 10 vitórias do Corinthians e 4 empates. Então, o São Paulo nunca ganhou jogando aí. Nunca venceu jogando aí. E os últimos três jogos foram um time para cada um no jogo de vitórias derrotas e empates. No Campeonato Paulista, o jogo foi no estádio do Corinthians e terminou 2 a 2 No Campeonato Brasileiro, o São Paulo ganhou no Morumbi por 2 a 1 e o Corinthians ganhou na Arena por 1 a 0. Dizer mais uma vez, não tá satisfeito com a marcação. Vou contra eu tô lá no quarto do meu irmão, passei um tempo lá fingindo que tava vendo o jogo. Aí já deu uns 10, 15 minutos. Vamos ver como meu pai tá. Ele, Parece que não fez muito efeito não. É, faz efeito não. ponte. Vamos no banheiro. Faz uma olhada no cabelo. Tudo certo? Vamos ver. Lá com meu irmão. né? A decisão entre. um, lá, Mano. Nem calor tu sente, não? Não. Putz. só deixar pra vocês. Pessoal, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer alguma novidade pra vocês, mas parece que não deu muito certo. Ou deu, né? Vamos ver mais tarde. Ou não, então deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima trollagem. tava tá lá no quarto do meu irmão, passei um tempo lá fingindo que tava tá vendo o jogo. Aí já deu uns 10, 15 minutos. Vamos ver como meu pai tá. beleza Acho que não fez muito efeito não. É, faz efeito não. ponte. Vamos no banheiro. Faz uma olhada no cabelo. Tudo certo? Vamos ver. Lá com meu irmão. um, um lá, Mano. Nem calor tu sente, não? Não. Pude. Só Tchau pra vocês. É muito obrigado pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer alguma novidade pra vocês, mas parece que não deu muito certo. Ou deu, né? Vamos ver mais tarde. Ou não, então deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima trollagem.